今天两会继续，中国人民有效控制疫情之后显得更有底气。会议上传来不少大消息，鼓舞人心。但同时看到了美英印三国媒体的报道，彼此配合，三剑合璧，一起渲染中国威胁，但目的却在怂恿印度往前冲。印度会上当吗？英美阴谋会得逞吗？秦安战略智库为你分析。其一，美国有线电视新闻网。 中国已建成世界上最大规模的海军。在中国两会公布二零二一年国防开支预算后，美媒又开始炒作中国威胁。美国有线电视新闻网六日发文称，中国已经建成世界上最大规模的海军。报道援引美国海军情报局此前预测的数据，宣称，到二零二零年底，中国海军舰队拥有的舰艇数量比美国多六十多艘，而到二零二四年底， 中国海军将部署四百艘舰艇，也高于美军计划的三五五艘。CNN 还援引美国海军及海军陆战队等发布的联合报告称，中国海军战斗部队的规模在仅仅二十年内就增加了两倍多。在对比一番舰艇数量后，CNN 还称，如果不能建造很多船，就不可能拥有世界上最大规模的海军。中国是世界上最大的商业造船国。 从而赋予了自己这种能力，没有人能比中国的造船业更胜一筹。不过报道同时提到，尽管中美两国海军在舰艇数量上存在差别，但从兵力上来说，美国海军现役人员超过三十三万，而中国则为二十五万。美国媒体目的是为了渲染中国威胁，结果却是鼓舞中国人心。一般老百姓其实并不知道这些数据，美媒一报道才知道。 中国海军舰艇已经比美军多六十多艘，那我们在东海、南海、台海就更有底气。而且美国媒体告诉我们，解放军优势将持续增大，这应该就是偷鸡不成反蚀一把米吧。同时，我们也要看到，美军海军作战部部长已经明确，未来十至十五年，美军将无人舰艇的数量要增加到四分之一，这方面解放军也要针锋相对。 美英印三方围攻中国，渲染威胁，暗含一个阴谋。到底谁可以往前冲？其二，英国卫报，英国将发国防外交评估重大报告，中国又称关注对象。卫报五日报道称，英国政府将在三月十六日公布一份国防及外交政策评估报告，中国成了这份报告的关注对象。据介绍，将于本月中旬发布的这份综合性评估报告。 承诺重新设定英国的国际优先事项，主张向印度太平洋地区倾斜，旨在建立起一股抗衡中国的势力。卫报提前获得的文件显示，这份报告提到了英国需要投资应对中国的能力，以便更好地理解和回应中国构成的系统性挑战，尤其是在网络安全的领域。第一感觉是英国不自量力，昔日的日不落帝国其实已经衰落了。 这也许是刷存在感的一种方式。照说英国远在十万八千里之外，中英之间完全可以和平相处。但作为美国的跟班，围剿中国不遗余力，可力量的确不行了。除了嘴上说说，来几艘舰艇到中国近岸，实际是给解放军提供实战演练的靶子。但其中英军对网络安全领域的重视，我们要高度警惕。网络战已经成为信息时代的核武器。 其三，美后任副防长，中印边境紧张局势令人担忧。美国继续支持盟友。据《印度斯坦时报》报道，美国总统拜登提名的国防部负责政策事务副部长科林·卡尔四日声称，中印边境目前的紧张局势反映出一个令人担忧的趋势，即中国在该地区以及对美国的盟友及合作伙伴越来越具有侵略性。 而美国将继续支持我们的盟友及伙伴。报道称，在其确认听证会上，向参议院军事委员会成员提交的书面声明里，卡尔表达了美国与盟友和伙伴站在一起的决心。这位副防长还没有上任就尽职尽责，但可惜水平不高。中印已经脱离接触，就才渲染中印边境紧张局势，令人担忧。不知道时机就是战略吗？ 真有点此地无银三百两的感觉，反而暴露了美国让印度往前冲，做其战争代理人的企图。但问题是，一方面印度并不傻，可以看出美国的险恶用心；另一方面，美国的决心的有能力支持。不知道这位后任副国防部长知道不知道抗美援朝，还有中国对印自卫反击战，那时候美国的决心去哪里了？好好看看历史后再来表决心吧。其次， 印媒称，美国防长本月将访问印度，渲染土耳其推动与巴基斯坦联合制造战机导弹，欲获中国军事技术。据印度经济时报三月三日报道，土耳其正在推动与巴基斯坦联合研制战机和导弹的协议。这项协议将使北约成员国土耳其依靠中巴关系，更接近拥有中国的某些军事技术。 另外，据印度时报七日消息，美国国防部长奥斯汀本月晚些时候将访问印度，讨论进一步加强美印双边防务合作的措施。报道称，奥斯汀访印是其印太地区国家之行的一部分。路透社此前曾援引消息人士报道称，奥斯汀计划本月访问日本和韩国，探讨外交政策与安全问题。无论印度敢不敢往前冲。 但其对中国的敌视不可避免。秦安战略智库之前多次谈到，中印边境是一场体力、战力、综合国力的比拼，既要论持久战，又要及时反击，是一场军事仗、经济仗，更是一场智慧仗。但可以肯定的是，美国越支持印度，越嘚瑟，印度和中国的差距将越大。这其中很大一部分原因就是印度没有自己完善的军工体系。 美国怂恿的目的之一。